Эти пидорасы росіяни розстріляли інвалідську машину, знак, знак висить інваліди. Дедушка лет за 70 і бабушка, два старика, які їхали додому. Їх упор стоячих на знак стоп. Вони остановилися і їх розстріляли. Тварюки ці російські. Просто повний піздець. Просто Це суки, тварі. Дедушку- Щас Це відкрию, просто. Дедушку і бабушку Подивіться, як вони пішли удвох зразу всі на той світ. Дивіться. Стоячий мужчина в значках, сфотографірує, Да, ось дивіться. Ось вони тут. Останні миті життя. Оце. Оце наші браття. Дивіться всі, хто казали, яка різниця вам. Це дякуючи вам, з якої різницею, ми тепер маємо цих мише братів. А от там ми їх їбашили тільки що. І далі будемо їбашити на кожному місці, в кожному селі, по всій Україні будуть вони палати. Я все сказав.